armement des toboggans, euh, vérification de la porte opposée. instructions de l'équipage. Durant le roulage, le décollage et l'atterrissage au bagages à main doivent être rangés dans les coffres. les vos appareils électroniques en mode avion et éteignez Seul le Bluetooth et le Wi-Fi peuvent être activés. En cas de fumée, de dégagement, de chaleur, de chute ou de perte d'un appareil électronique, nous vous demandons de prévenir l'équipage. Les prises de courant du fauteuil ne doivent pas être utilisées durant le roulage, le décollage, l'approche et l'atterrissage ou sur demande de l'équipage. Gardez toujours un œil sur vos appareils électroniques pendant leur rechargement. Veuillez redresser le dossier de votre fauteuil, ranger votre tablette, le porte-gobelet et ouvrez tous les caches Les membres d'équipage portant un insigne rouge sont chargés de votre sécurité. The city demonstration is about to start. Please remove your headsets. Please follow the written instruction and limited times as written instruction from the crew. During taxiing, takeoff and landing, your hand luggage must be stored in direct compartments. Please saturate the devices to flight but also switch them off. Only Bluetooth and Wi-Fi can be turned on. Should you notice smoke or heat or even jump or lose your electronic device, we can ask you to collect. Remember, the electrical sockets must not be used during taxiing, takeoff, or and landing or the request of the crew. Always keep an eye on electronic devices while they are charging. Please put it back for your bright away your table. Take a folder and open all window blinds. Members of the cabin crew wearing a red badge are responsible for your safety. En cas d'évacuation, des panneaux lumineux vous permettent de localiser les issues de secours. Repérez le panneau le plus proche de votre siège, il peut se trouver derrière vous. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre, à l'arrière. Pour évacuer l'avion, suivez le parquet lumineux les instructions de l'équipage et les tous vos bagages derrière vous. case of an evacuation, limited signs will help you locate the emergency exit. Please locate the sign nearest you, it may be behind you. Emergency exits are located on this side of the cabin at the front, in the center and at the back. To evacuate the aircraft, all the make and instructions from the crane will locate behind you. Vos ceintures attachées se détachent de cette partie, dans le and with the de dépressurisation en masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée, tirez sur le masque pour libérer l'oxygène. If there is a sudden decrease in cabin pressure, oxygen mask will automatically jump down into control pour the mask further floor of oxygen. Et retirez votre masque de, de protection si vous en portez un et appliquez le masque à oxygène sur votre visage. Take off your face mask if you wear one and then take the oxygen mask over your nose and mouth. Par votre masque ajusté, vous sera possible d'aider d'autres personnes. Votre gilet de sauvetage est situé sous votre siège. Flap jacket is zone de Passez la tête dans l'encolure, attachez, serrez la sangle, passez over your hand clip and adjust the strap. Une fois à l'extérieur de l'avion, gonflez votre gilet en tirant sur la poignée rouge. When you are outside the aircraft, inflation your life jacket by pulling down on the water lire la notice de sécurité placée devant vous et vous souhaite un agréable volant notre compagnie. Please read the safety card in front of you and wish you a very nice flight with us.